Utilisez un qualificateur pour effacer plus. Tapez un nombre avec un opérateur, le répète autant de fois. Outre la combinaison de l'opérateur d'effacement avec un déplacement mentionné ci-dessus, vous pouvez insérer un nombre quantificateur pour effacer encore plus des nombres déplacements. Déplacez le curseur dont le premier mot en majuscule dans la ligne marquée. Tapez D2W pour effacer les deux mots en majuscule. Répétez les étapes 1 et 2 avec des quantificateurs différents pour effacer les mots suivants en majuscule à l'aide de l'une commande. Cette ABCDE ligne FGHI I, LMNOP de mots et QRSTUV nettoyer. D 2 W D 4 W D 3 W Using count to delete more. Typing a number with an operator repeats it that many times. In the combination of the delete operator and the motion mentioned above, you insert the count before the motion to delete more. D number motion. Move the cursor to the first uppercase word in the line marked. Type D2W to delete the two uppercase words. Repeat steps 1 and 2 with a different count, delete the consecutive uppercase words with one command. This D line D3W D 3 3W. This line of work is cleared up